黄尽郊镇，快乐兴动。情侣一对，慢悠悠笑着，景致轻松，当信步中。同行行楼梯，谁让随风摇，黄鹂鸣春，叫唱树荫中，还疑人眼帘，重林桃花红，桃然迎香气，夜蝶如蜂。 叫花张叫，奔放笑容。人艳豆花美，令人若醉梦。今也今将叫，你梦。 更红，情侣一对，红桃如意中，叫如出中心决定中，年年能发财，财源能兴隆，全缘来生意最合意中，年年能发财，年年能兴隆，环球和叫你永在笑中，伴侣爱中，愿你一生得意路笑。 甜蜜两相爱，热情像铁石，心也甘将破你奉送。